Selamat kembali ke Who Wants To Be A Millionaire? Untuk soalan 2.6 bilion Apakah singkatan nama Acah-Acah Sweet Budak WeChat untuk pasangannya? A. B. B. C. C. D. D. Habib uh, A. B. A untuk B. B. B. C. B, A ke B? Oh, come on. A untuk B. B tak, ke A? Maksud saya jawapannya A. B. Nak A ke nak B? Oh. Jawapannya B. Jawapannya A, B. Jawapannya B.